Holky, my tady teď sedíme vlastně na dvoře eh, turistického informačního centra v Brně, eh, kde eh, v galeriích Ticu vy působíte, Marika už 10 let, Zuzka nějakých, nějakých 5 let. A tak se nabízí taková obligátní otázka na začátek. Jak vlastně vnímáte proměnu nebo vývoj té výstavní dramaturgie, to je jedna část otázky. A druhá taky, jak eh, vlastně se vám dohromady spolupracuje. Vy vlastně děláte některé výstavy samostatně, některé společně, k některým přizýváte další kurátory. Tak jak vlastně um, ehm, tahle ta společná, um, velmi úzká spolupráce uh, funguje a jestli taky v ní vlastně um, dochází k nějaké proměnlivé dynamice. Já myslím, že zásadní změna za těch x let začínám jako starší eh, služebně, <laughs> pamětnice, tak je v tom, že eh, je asi suverénnější než dřív. Víc je založená na eh, nějakých jako osobních preferencích toho kurátorského týmu. Vlastně, když jsem sem nastoupila, tak tady fungovaly souběžně nějaké tři expozice, do níž byli všichni ti autoři vybíráni na základě výběrového řízení. A vlastně pomalu postupně jsme se rozhodli, že to ponecháme, tady ten dramaturgický model jenom v Galerii mladých, kde to k tomu prostoru prostě patří a kde to už jede nějakých 50 let a nebylo by fér a ani jako dramaturgicky to ne, ne, není třeba, abychom eh, to měnili. Spíš si myslím, že to je kvalita, na které se dá nějak jako pokračovat. Byť teď už je to kvalita úplně běžná, ale ve své době, když ta galerie začínala, tak to byl asi jedinečný formát. K tomu open callu se asi ještě dostaneme později. <laughs> Jo, tam bylo vlastně 50. výročí, tak v rámci toho se to, k tomu potom vyjazalo. No já jsem nastupila v roku 2012 a vlastně dovtedy to bylo skôr nastavené tak, že každý ten kurátor predo mnou mal v galerii mladých takovou dost e, výraznou koncepci, Či už to byl Jirka Ptáček, Martin Mazanec e, alebo Jan Zálešák, že vlastně tam ta linia byla taká docela silná. Byli to traja muži, ale hm. všichni byli vlastně tak trochu externě tu. Takže vlastně tam uh, asi možno to bolo e, základom toho, že prečo aj e, ja som sa rozhodla, že tu budem naozaj e, každý deň a vtedy sa dá vlastne potom pracovať aj s tým priestorom, aj s tým zázemím nejak inak. Že vlastne ja som zvolila úplne inú formu toho, ako k tomu pristupovať, že z začiatku uh, eh, sme si dali, vlastne ten prvý tematický plán bol veľmi náročný, čo sme si zvolili, keď som ja prišiel. Sme vlastne tematicky ladili všetky výstavy komplexne vo všetkých tých výstavných priestoroch a to vlastne úplne mm, sa nedalo dodržiavať, pretože tie výstavy sa menia a vlastne keď sa človek prihlási s tým projektom, tak on nie vždycky dodrží to, to čo si plánoval a to je aj logické a ten vývin veci vlastne je, je normálny. Takže vlastně od toho jsme upustili, protože to bylo velmi zvezující a striktné a e, postupně vlastně se začali e, na těch open callech aj viac e, prihlasovať ľudia už s kurátormi. Vlastně to byla taká tendencia, která ďalej a ďalej pokračuje, takže vlastně akoby, ja už nie som kurátorkou všetkých určitě výstav, ako som začínala v Galerii mladých, ale iba niektorých vybraných a hrozně som rada, protože vlastně sa dá vytvoriť oveľa lepšie zázemie tým kurátorom, ktorí prídu externe aj tým umelcom. Vlastně sa dá venovať tomu zázemiu. A Eh, máme na to strašně dobré ohlasy, teda od těch vystavujících umělců, že se tu cítí dobře a mhm. vlastně to funguje dobře. Mhm. Ještě, na, ještě k té spolupráci, jestli můžu, ta hmm. druhá část otázky. Tak já myslím, že je vlastně asi čím dál víc zřetelný, že ještě teď spolupracujeme vlastně s Katarínou Hládekovou častěji a s Ivanou Hrončekovou kurátorsky, že ten náš modus eh, není o jako jedinečné výlučné osobnosti, která by si tady kolem sebe budovala nějaký případný background, ale že, že skutečně pracujeme týmově. Myslím si, že i Zuzaně, ale hlavně mě je to blízký vlastně úplně jako komplexněji v jiných eh, činnostech, kterým se věnuju. A nějaká možnost eh, dialogu a jako okamžité zpětné vazby eh, mě vlastně nesmírně těší, i když potom ve finále to třeba člověku, když by jako řešil nějaký svůj, nevím, věhlas nebo to zní blbě, že? Hmm. Nebo kariéru, nebo mm. jakoby sám sebe, tak eh, mu to třeba může jako ubírat nějaký ostruhy, ale tohle je asi přístup, který je nám poměrně cizí. Hmm. Jak vypadá vlastně ta spolupráce prakticky? Máte nějak rozdělené role, že by někdo víc byl kurátor a někdo naopak eh, z vás, protože vy jste dohromady, myslím, čtyři v tuto chvíli. Hmm. Někdo třeba víc kulturní manažer, nebo jestli to nevnímáte jako odděleně, vlastně tyto, tyhle eh, rozdílné vlastně úlohy v rámci provozu galerie? tak mě vlastně zajímá třeba to, že eh, Zuzka je vlastně jakoby umělec, ty spíš teoretik, že, eh, že i ty eh, vlastně backgroundy vás samotných jsou rozdílné, jestli se to tam nějak projevuje při chodu galerie nebo při tom výběru výstavního plánu. No, já myslím, že když jsme dělali něco společně, tak když jsem zvědavá, jak to vnímáš ty, tak mám pocit, že vlastně každá z nás má nějaký jakoby s, s, nějakou sousvestickou dovednost, který ty ostatní jakoby ctí. U Zuzany uh, kromě jiného je to vnímavost jakoby takového jakéhosi specifického typu, ale hlavně i vnímavost pro to, jak ta výstava může instalačně fungovat. A vlastně ona operuje mnohem větší odvahou kreativní než já. Asi to je právě souvislost s tím, že je umělkyně. A potom u těch dalších dvou kolegyň, Katarína Hládeková je vlastně eh, jako konceptualistka v tom svém přístupu a i tak přistupuje vlastně k tomu kurátorství a zase operuje nějakým jako typem vhledu který si myslím, že my ostatní bychom nebyli schopni uh, přinést. No a podobné je to vlastně u Ivany Hrončekové, která je uh, umělkyně, ale jakoby podle mě se víc už ta její činnost blíží vlastně nějakému teoretickému nebo kurátorskému uh, fungování a ta si myslím, že tak jako pěkně tady ty věci jako propoje dohromady, takže eh, tak to vidím já, to naše rozvrstvení. No my vlastně eh, s Ivanou Hrončkou budeme spolupracovat na tom dalším kontextu, mm-hmm. takže vlastně Galerie Art, tím, že <clears throat> tu budou také nějaké různé presuny, tak eh, Galerie Art bude v kontextu, takže mm-hmm. ona bude kuratorovat vlastně celý ten koncept s Danou Balážovou. Mm-hmm. Možná je vlastně ještě tady z tohoto soudku um, Nevím, možná je to náhoda, ale možná nikoliv. To bych se vlastně chtěla zeptat, jestli to, co jste tady v tuhle chvíli popsali, vlastně uh, určitá kolektivní uh, energie, ten, ten důraz vlastně spíš na nějakou spolupráci, než na uh, budování si individuálního jména. Um, je možný o tom uvažovat z vaší perspektivy, jakožto o, o nějaké Eh, spíš feminní nebo ženské jako uh, kvalitě, nebo by to bylo podle vás dezinterpretace? Já bych si to nedovolila vůbec generalizovat, ale pokud mhm. můžu mluvit o vlastních zkušenostech, tak eh, jednoznačně ano. Mhm. Jako a nemám k tomu žádný ale, mhm. to je moje osobní zkušenost. S tím, že vlastně mám pocit, že pokud máme kolem sebe vlastně nějaký jako mužský <laughs> osobnosti nebo spolupracovníky, a teď to myslím na úrovni kurátorské nebo umělce, tak eh, že to je úplně jiná situace, než v jaké fungujeme v tom nastavení teď my. A rozhodně zatím jsme nikdy neřešili eh, takovou tu verzi, jako co je čí, a mm-hmm. jako kdo by třeba měl mít nějaký typ nároků na autorství. Jo. Prostě je to společné autorství se vším všudy a, mm-hmm. a tak. Bych se v souvislosti s tím možná, uh, možná dotkla té otázky veřejného open callu, který jste nedávno vlastně uh, realizovali a chtěla jsem se zeptat, co vás k tomu vedlo, protože se mi zdá, že vlastně jako to byl asi nějaký impuls toho, aby ty podmínky nebyly tak hierarchicky nastavené tím, že jste přizvali veřejnost, ale zároveň jsem se setkala s trochu negativními reakcemi umělců, kteří vlastně už poslali přihlášky do toho open callu, tak jestli byste se mohli vztáhnout i k tomu, protože mám pocit, že se to dotýká přesně té sounáležitosti a spolupráce nebo neautorství, kterých, o kterých jste mluvili. No, my sme eh, vlastne na tú výstavu uvažovali v súvislosti s tým 50. výročím a nechceli sme urobiť nejakú obyčajnú archivačnú výstavu. A nakoniec vlastne tiež v takej zvláštnej konštelácii v Bratislave sme vlastne došli k tomuto konceptu aj eh, vďaka Pizzerii na Petržalke, <laughs> Eldorado v Petržalke, kde sme sedeli s Omarom Mirzom a preberali sme vlastne, aký by mohli mať oni trošku vstup do toho, pretože Galeria Mladý v Nitre je druhá posledná vlastne z Československa, ktorá stále funguje. A uh, tam sa to tak nejak úplne nepodarilo, tá spolupráca, ale uh, nie tak, že by úplne nenastala. Ona nastane <clears throat> teraz niekedy, kedy uh, prídu odprezentovať svoju galériu a zároveň aj cenu Oskara Čepana. No a uh, Katarína Hladeková prišla s nápadom, že by sme vlastne mohli urobiť uh, tento open call. No a potom sme to postupne vlastne rozvinuli do, do tejto formy ale nám sa to všetky, všetci sme sa na tom zhodli, že teda by sme do toho išli s tým, že uh, eh, boli sme si vedomi aj týchto rôznych ako uh, eh, rizík v úvodzovkách, ale uh, eh, sme nad tým vlastne potom uvažovali, že v končnom dôsledku tam uh, dávame veľ, veľmi ako keby Eh, dôraz aj na to, že, že my ideme do toho s rovnakým rizikom ako aj tí vystavujúci. Že oni možno, že mali pocit, eh, že nevedeli o tom, že idú do toho, ale my sme, my sme išli s tým do toho, s tým, že vieme o tých zase eh, rizikách, takže vlastne to vystavovanie ako keby alebo odhalenie bolo vzájomné a hm. na, ako keby na, naša energia, ktorá mala byť do toho vložená, bola tá pozitívna, práve odhalí ten background, ktorý každého zaujíma väčšinou, že ako sa to vlastne mm. vyberá a všetci sa na to vždycky pýtajú a vlastne keď k tomu dôjde, tak potom je to také konfrontačné a ako keby nepríjemné. Mm. A, ale uh, niektorí, ktorým to aj bolo nepríjemné, tam nakoniec prišli a mali z toho dobrý pocit. Mm. mm. Já mám pocit, že vlastně to, že jste přizvali veřejnost, tak je nějakým jakoby log, dalším logickým krokem v té dramaturgii, že jsem se dívala, že jste spolupracovali třeba s dopravním podnikem města Brna uh, na jednom z projektů a vlastně snažíte se nějakým způsobem oslovovat tu veřejnost. Tak jsem se chtěla zeptat, jak to jde, nebo jaké jsou ty strategie k tomu. A mám pocit, že uh, vlastně druhá část té otázky, že to vlastně i souvisí například s doktorátem Zusky. Já jsem se dívala, že, si, uh, že máš obor a, umění ve veřejném prostoru, tak možná ta otázka je, Uh, víc i na tebe? No, já jsem vlastně celou do, dobu doktorandského studia řešila to autorstvo, co vlastně spomínala Marika, tu spolupráci, mm. že se to tak nějak jako keby rozplývá. Uh, no, já myslím, že ty te, eh, tendence jako eh, k spolupráce a i s různými jinými institucemi u nás jsou dost na městě, když jsme příspěvková organizace a zároveň spadáme pod to turistické informačné centrum. Mm -hmm. Takže vlastně je to pre nás taká ako keby druhá pridaná kvalita, ktorá môže byť ako keby pre niekoho možno smiešná alebo taká akože neadekvátna a uh, čudná, že vystavuje v turistickom informačnom centre, ale uh, e, já myslím, že to nie je ako na, šk- na, na škodu veci. Bych možná navázala <clears throat> na Báru um, v tom smyslu um, e, zůstčina uh, nějaká doména zájmu nebo výzkumu umění ve veřejném prostoru. Uh, Mariko, ty jsi se studovala filmovou vědu a uh, Dá se říct, že mm, tyhle ty vaše vlastně mm, nějaké individuální uh, no, individuální oblasti zájmu a, výzkumu se uh, vlastně dlouhodobě nějak prolínají uh, do té galerijní dramaturgie? Já myslím, že se tam tak občasně vyskytují, <laughs> ale netvoří nějakou jako úplně uh, silnou líniu. že právě se nesnažíme, já mám teda ten pocit, nesnažíme se tam pretlačat tyto svoje jako preferencie, ale vlastně přijímáme i projekty, které jsou úplně mimo, mimo této oblasti. No já mám pocit u sebe, že vlastně jsou tam takové dvě roviny, jak mě to ovlivňuje. Jedna je asi zájem o, o nějaký audiovizuální média nebo pohyblivý obraz. Možná i o divácký režimy v, tady, v téhle oblasti, takový napětí, který vzniká jak si pořád trochu pro mě funguje mezi kinematografickým oborem a tím výtvarným, jo. Který je tak, hmm. jak si furt jako institucionálně a jinak na vodě. Hmm. A druhá rovina bych řekla, že asi to, když člověk vlastně se věnuje psaní textů a třeba nějakému jako historickému bádání, tak získá i jakoby, jaký, jakousi sebereflexi o způsobech myšlení anebo hmm. přístupu, mm. takže na těch výstavách to primárně prostě vidět není. Já tady jako neudělám nějakou historiografickou mm. výstavu o filmu, a na druhé straně se seznámím s nějakýma jako důležitýma konceptama toho, jak vnímat jako reflexy světa vůbec, jak ho odvyprávět. A to mě pak nějak zpětně, byť jakoby neviditelně, ovlivní. Mm-hmm. Mm. Když jsi řekla ta, <clears throat> to slovo sebereflexe, tak um, pro mě třeba je vlastně zajímavý um, sledovat um, napříč tou, uh, tou galerijní dramaturgií právě určitý um, projekty, které na nějakou uh, sebereflexi vlastně se soustředí. My jsme už mluvili o tom Open Callu, který vlastně vzniknul k tomu výročí a vlastně reflektoval ale nějaký um, metody eh, prostě galerijní práce, toho výběru teda vlastně uh, vystavujících umělců. Loni vlastně tady proběhla výstava 90. u Dobrého pastýře, která taky vlastně reflektovala nějakou historickou situaci, ale pak třeba vlastně i projekty typu Svět práce nebo uh, umělec je vyvolený jsou vlastně vlastně eh, nějakým způsobem jakýmsi zrcadlem té mm, umělecké praxe nebo něčeho, co vlastně jako je inherentní tomu, tomu procesu. Eh, projekt Zuzčin eh, s názvem Site Specific, umění na zakázku, k tomu jo. se ještě potom jo. chtěla dostat jakoby zvlášť. Uh, takže jakoby moje otázka je, jestli vlastně tohle je nějaký váš, řekněme, mm, reflektovaný nebo deklarovaný, deklarovaný zájem Eh, z hlediska eh, těch, těch, eh, té výstavní dramaturgie, um, nebo vlastně tady tyhle, ty, tyhle ty projekty, které teď, co jsem vyjmenovala, tak, tak jdou zpátky v čase někam třeba do roku 2009, tak jestli vlastně um, je to spíš, že, že se to intuitivně vlastně vám vrací, tady tyhle ty um, reflexivní, sebereflexivní momenty. Eh, já si myslím, že vlastně oni eh, nebyli vytvářeni s tím, že by jsme si, eh, že, že, že si vytvořili nějakou strategii, kterou by jsme chtěli nějak rozvíjet, ale celkem jako logicky asi vychází z toho jako mentálního založení a z toho vlastně, jakým způsobem člověka baví uh, interpretovat umění. A do jisté míry společnost, ale i sám sebe. Tady v, nějaký, v nějakým tom, v téhle kombinaci. Takže Není to a priori strategie, ale je to určitě linie, která je jako dramaturgicky nejsilnější tady v těch projektech takového jako kurátorského typu. Mohli byste možná nějak třeba rozvést eh, konkrétní projekty, které se vlastně jakoby zabývají tou sebereflexivitou, protože například i minulý rok jste tam měli projekt, který se zabýval tím, že vlastně nemáte sbírkotvornou činnost, tak jestli byste mohli některé zmínit. Tak kdyby šla od nejmladších po ty starší, hmm. tak jenom zmíním vlastně ty 90. dobrého pastýře, ty vlastně souvisely s tím, že eh, chápeme tady tohle období jako obecně asi jako velmi důležitý, obecně pro asi ten český jako galerijní hmm. nebo institucionální provoz, přelomový samozřejmě, po té, co se eh, změnil režim. A tady to bylo hodně turbulentní, asi kde ne, ale tady teda pro nás obzvlášť. Věděli jsme o tom spoustu různých mýtů a legend. A neměli jsme tendenci a ani prostor eh, to na tom našem formátu nějak jako důsledně historiograficky představit. A rozhodli jsme se, že vlastně z toho vyklouzneme tím způsobem, že oslovíme eh, jako několik spolupracujících kurátorů k takovým jakoby myšlenkovým zastavením mm. nad tím, co pro ně 90. léta, mm. ideálně ve vztahu ještě tady k tomuto prostoru znamenají. A tím, že se třeba dostaneme k nějaké jakoby esenci, kterou reflektujeme teď, ale odsud, z tohoto místa, z tohoto času. To byl jeden, pak ještě bych řekla možná... Uh, Tam ještě celkom výrazná byla architektura té výstavy, že vlastně se to nešlo v těch 90. rokoch. To je možná taká odbočka, ale začali jsme spolupracovat s viacerými uh, architektmi výstav a myslím si, že to je dost, dost zásadné mm-hmm. na těch instalacích, že je to vidět, že vlastně se to tam prelíná. Toto byla zrovna Šárka Svobodová a Jarin Sedlák. Pak vlastně, když byl umělec je vyvolený, tak tam eh, to asi řešilo nějaké jako eh, rozplývání, ale zároveň kontinuitní fungování romantické koncepce autora jako někoho vyvoleného mm. a vlastně ten, eh, jako to, to celý, ten, ten celý jakoby balast nebo nějaký to jako tu, tu sumu těch jako přístupů, očekávání, nároků, interpretací, které se k tomu vztahují, a vlastně tady tento zájem byl eh, dokladovaný nebo sledovaný na některých vybraných eh, uměleckých dílech. No, svět práce, ten je jasný. To je vlastně o té naší situaci, kterou si zažíváme všichni, že vlastně práce pro nás znamená vlastně jako univerzum našeho myšlení, kdy už vlastně práce je to všechno, co jsme my. Už člověk vlastně ty kategorie něčeho jako svého intimního, soukromího často příliš neodlišuje od hmm. práce, hmm. která je třeba veřejná. A asi snaha o to jako vyrovnat se tady s touhle situací, kterou jsme, jako, nebo kterou jsem, nebo kterou jsme pocitovali hodně intenzivně, tak pak vedla k takovému jako menšímu, takové menší manifestační výstavě. No. Promítá se to téma reflexivity nebo o, mm-hmm. reflexe toho provozu galerie samotné i do chodu galerie, nebo je to vlastně jenom jedna z, um, z výstav? Je to něco, co vlastně ukazujete veřejnosti, nebo i sami vlastně nějaké důsledky vyvozujete z těchto témat? Eh, no u těch výstav, které jsem zmínila, těch 90. a takhle to možná jo, u to myšlení a tak to jsem možná z toho vyvodila, jako že mě asi baví pracovat nebo tak něco, ale eh, určitě vlastně, když člověk chce eh, v té instituci fungovat dál a ví, že do jisté míry vlastně ona je, jak je malinká, tak závisí na jako úspěšnosti nebo na fungování nebo mm, jako několika málo lidí. A ta personální podmíněnost potom znamená, že člověk sám si musí v tom malém týmu ujasnit, eh, co má být jeho identita. Já myslím, že většina eh, galerií mm-hmm. nebo výstavních institucí to má už jako historicky jasný, my jak jsme tak mm-hmm. trošičku jako to bývalý městský kulturní mm-hmm. středisko děláme všechno. A my jsme toho jakousi součástí, tak vlastně jako tenhle typ výstav nám i nepřímo jako pomáhá mm. si uvědomovat tu svoji pozici na té mm. mapě a kam by třeba mohla dál se mhm. rozvíjet. Mně přijde zajímavé právě to, že skrze výstavy nebo ten obsah těch výstav se generuje to, jak vlastně funguje ta instituce samotná. A když jste mluvili o té um, identitě té instituce, a současně vlastně o tady těchto těch teda sebereflexivních, řekněme, projektech eh, nebo projektech, které vlastně jdou po nějakém jádru um, určitých problémů, které jsou vlastně inherentní samotnému uměleckému tvoření nebo tomu, tomu provozu, tak eh, pak by mě vlastně zajímalo, um, jakou, uh, jakou roli nebo jak se vlastně stavíte k nějaké, řekněme, jakoby širší veřejnosti, protože eh, by někdo mohl namítnout, že, že takovýhle typ vlastně projektů je spíš eh, zaměřený eh, na diváka, který se v, na té umělecké scéně nějak pohybuje, má vlastně sám nějaké zkušenosti s uměním, uměleckým provozem osobně a tak mm, No, jak vlastně uh, ty, tyhle ty projekty třeba i byly reflektovány nějakou širší veřejností a jak naopak vy hm, z hlediska třeba teda kompozice eh, výstavního plánu uh, s tímhletím operujete um, vstřícnost uh, vůči širší veřejnosti? No, my tak v podstatě víme, že ta širší veřejnost nás velmi nenavštěvuje. No, no uh, uh, jednoznačně. Jako, jako na, na, naše, jak, jakkoliv jsme prostě pod hlavičkou něčeho jako turistický informační no. centrum, no. tak jako vzhledem našim dispozicím, no. zázemí a historii, my máme ambici, a ta je přece zásadní, aby jsme fungovali dobře v rámci komunity. Mm-hmm. Vlastně nemůžeme konkurovat obrovským výstavním domům s obrovským zázemím, který jsou schopni dělat o, jako spektakulární výstavy a mít e, samostatný mm-hmm. tým na doprovodný program. Jasně. To bychom vlastně potom e, skončili tak, že ne, neuspokojíme ani jednu mm-hmm. tady z těchto, mm-hmm. jako ani, ani nebudeme schopni jim konkurovat a prostě ten takzvaný obyčejný divák, který podle mě vůbec neexistuje, tak prostě z té ulice sem nezavítá. Mm. Ale ani nebudeme mm. jako zajímaví pro, pro lidi mm. úplně ty hmm. inside, pro ty insiderské struktury. Jo. Takže tam mm. v hmm. téhle fázi jsme si museli vybrat. A díky bohu zatím na nás není, přemýšlím, jestli to můžu no. říct, <laughs> no, <laughs> zatím na nás není prostě činěný tlak zřizovatelem asi protože nejsme tak drazí, aby jsme uh, prostě dělali čárky za návštěvnost a vlastně mm. i hmm, pouštíme zadarmo, už ani nevybíráme žádný vstupný, to prostě jako to by pak mělo spíš asi smysl tu galerii úplně zavřít a ty mhm. peníze nalít do nějaký, do, na nějakou větší hromadu a z ní třeba něco udělat, ale myslím si, že v tom to máme jasno. Vlastně. No. Což neznamená, že neděláme jako um, komentovky pro školy nebo uh, nějaký doprovodný programy, ale prostě není to naše hlavní domena, ani být mm-hmm. nemůže. Mm-hmm. No tomu eh, projektu Site Specific umění na zakázku. Ehm, tohle téma mě vlastně jako osobně dost zajímá. Práce eh, nebo eh, zjednodušeně řečeno, eh, pokud se to vybavuju, tak ta výstava se vlastně eh, zabývala eh, tématem ehm, spolupráce nebo zadání kurátora ve vztahu k umělci a toho vlastně faktu, že řada třeba uměleckých projektů nebo děl by vlastně bez tady tohle toho vybídnutí nebo pozvání umělce k nějaké spolupráci vůbec, vůbec nevznikla tak eh, jestli tady tenhle ten modus operandi vlastně něco, co eh, je, je pro vás i přirozené, myslím, že z toho, o čem jsme tady zatím mluvili, by se to tak jako zdálo a eh, jestli je to třeba, jestli to vychází i, i na základě třeba toho, že teda Zuzka nebo Katarína jsou, jsou vlastně zároveň umělkyně, nebo jestli je to něco, co třeba Mariku zajímalo už, už předtím, než s holkama začala spolupracovat. No, ja som v, tej, v tom čase, keď som robila túto výstavu, tak som to tak veľmi silno vnímala, že, že, že to tak funguje, takže som to potrebovala nejak spracovať a spracovala som to týmto spôsobom. Že vlastne aj tá výstava ako keby... o, eh, ja aj tú pozíciu kurátora niekedy vnímam tak, že vytvára ako nejaké dielo. Není to tak ako nejak hegemonicky, ale tak je to spolupráca na nejakej úrovni. A o, eh, vlastne veľa tých O, veci, si myslím, ktoré tu sú vystavované, e, nie sú inám prenášané. Pokiaľ sú to nie obrazy alebo nejaké iné vlastne typy diel, ktoré sú ľahko prenositeľné, tak väčšina tých umelcov vytvorí site specifik, ktorý funguje len tu. A málo kedy sa, sa to dá preniesť nejak mhm. špeciálne. Zároveň je to pre nich nejaký limit, pretože majú nejaký ako finančný budget na tú výstavu, takže vlastne je to, je to obojstranne limitované tak trochu a a e, ten projekt e, ktorého súčasťou bola vlastne aj Bára, eh, zahrňoval niekoľko umelcov, ktorí rôznym spôsobom práve k tomuto pristupovali. Buď sa voči tomu ako vymedzovali, alebo to boli eh, diela, ktoré eh, skôr vizuálne nejako mali navodzovať tú atmosféru toho kolobehu, z ktorého sa vlastne ten umelec, umelec ako keby nemôže vymaniť, či už chodí na rezidencie, tam zase niečo vytvára mm-hmm. na zadanie a tak ďalej. Mm-hmm. A takisto vlastne ten kurátor na zadanie toho umelca potom vytvára ako keby tie podmienky ďalšie tej výstavy, takže vlastne ma zaujímala tá, tá obojstranná pozícia toho toho ovplyvňovania hmm. na, no, na no to zadanie. Doplňila bych možná Zuzku tím, že jsem vlastně v rámci toho projektu taky vystavovala, že mi přišlo zajímavé, že vlastně propučila tu galerii vlastně něčemu, co vlastně nemuselo být ani nazvané umění, něčemu hmm. vlastně ten autonomní prostor, který poskytuje nějaké jakoby zázemí nějakému projektu, který byl vně umění, že vlastně, hmm. že jsme jenom využili ten prostor a vlastně nevznikla ani žádná solidní dokumentace, že to bylo, mm, vlastně hmm. bylo to možné vidět jenom, mm, když si byla hmm. účastí nějakého jakoby workshopu nebo toho hmm. dění v té galerii, že vlastně jako v tomto souviselo, že to bylo vlastně pri tom tvojom projekte aj zaujímavé vidět, čo funguje a čo nefunguje, že mm. tam sa odhalili mhm. ty principy, nefungují, nefungujú vôbec. Mhm. Mně tam přišlo zajímavé, že naopak jako byla úplně potlačená ta estetická stránka, takže to mhm. jako znemožnilo jakýkoliv typ čtení a bylo to site specific i vlastně v čase pro mě. Já bych se možná ještě eh, vrátila eh, k tomu, že vy vlastně jako často pomáháte publikovat i eh, knížky nebo časopisy nebo doprovodné publikace k těm výstavám, tak vlastně jakým způsobem to generujete, nebo eh, jestli máte eh, nějaký jakoby, eh, zvlášť kurátorský záměr s těmi publikacemi, protože jste třeba Markétě Magidové nebo dalším umělcům pomáhali publikovat a realizovat knihy, tak um, nám Jestli to tohle nějak rozvíjíte víc? Že každý rok vždycky vydáme jednu větší publikaci mm. a potom se snažím aspoň dvě nějaké menší podporit, když aj něco cel, celkom. Vydávat knihy, no. to je no. radost. No. To je radost. <laughs> Jakože kdyby asi člověk měl jako teď, když si představím, kdybych měla nějaké jako velké finanční možnosti, mm-hmm. <laughs> takže to by se mi jako líbilo to, to, to posílit, mhm. jo. Mm-hmm. I když samozřejmě těch věcí, co vzniká, je strašně moc a zvlášť ty galerie, mám pocit, že často dělají nějaké ročenky a kvaziročenky a vlastně to trošičku jako je spíš jako vyhazování peněz do nějakého jako papírově pr a on to nastartoval, to musíme jako zmínit, nastartoval mhm. to Jirka Ptáček, který se toho prostě nebál a jako vystoupil z takových těch limitů, které tady tady byly jako hodně jiný ještě než jsou teď. Vydala si modrý sešit a vlastně od té doby se snažíme každý rok něco vydat. A plus, když to jde, tak chceme i autorům umožnit, jakkoliv je podpořit v tom, mm. aby si eh, něco vydali, protože jak ty výstavy jsou jako dočasnou záležitostí, tak je fajn, když potom mm-hmm. cokoliv zůstane. Takže je to vlastně taková kompenzace chybějící sbírkotvorné činnosti. <laughs> ano, <laughs> ano. <laughs> Jako za mě víceméně vlastně to, co mě zajímalo, jsem se ptala možná jako víc ke konkrétním projektům některým, já nevím, jako jestli zas, za vás třeba nechcete něco zdůraznit, mm, jak jakoby. Eh, mně to přijde, že vlastně takový to jako eh, přehrabávání se v takhle v těch minulých projektech, že ta, ta selektivnost by musela mít nějaký jako mm. jmenovatel. To asi má smysl spíš zmínit to, co je teď já vím, že asi než bude tahle věc hotová a někde puštěná, tak už to, co je teď, bude minulost. ale uh, vlastně myslím, že je i důležitý si říct, že třeba ten projekt Alžběty Bačíkové, který právě probíhá v Galerii Mladý, že je zase nějakým jako dalším typem poměrně velkorysího jako výstupu. Teď to nebudu hodnotit jakoby ideově tu výstavu, ale jako čistě jako produkčně. Uh, Eh, i se všema rizikama, problémama, který s tím máme spjatý, eh, který souvisí s tím, že jsou tam takové stavební zásahy, který vlastně můžeme mít hned zítra někde jako zbořený, jo, protože to nejsou naše baráky tohle. Takže eh, mám pocit, že vlastně v tomhle jsme asi smělejší, než jsme kdy byli a určitě je potřeba zmínit, že to souvisí i s vedením. Mm-hmm jako, i když my jsme takový trošku appendix v rámci toho TICu, tak eh, pořád jsme jako přímo závislí na tom, jestli jako nás někdo jenom tak trpí, anebo nám někdo věří. A teď mm-hmm. nám někdo věří. Mm-hmm. Takže uh, neřekla bych, že uh, jako si nedokážu představit, že by nám jako nemohlo být ještě líp a že by ten background nemohl být ještě větší, ale asi je to nejlepší, což už jako pam- pamětnice prostě můžu dovolit říct, že to je mm-hmm. asi nejlepší vůbec, co si kde pamatuju. Mm-hmm. Jo. Mhm. Mhm i vstřícností, i, i, i s tím, že já jsem měla často pocit, že když něco takového děláme a jako někde se něco zaslepí a, a, a vrtne a tak, takže to bylo vždycky a děti si zase, děti zase zlobí, oni se zase hrajou, dělají hmm. si ty výstavy. Zase je tam smrad a Zase je tam bordel a zase to, to je úplně zbytečný, že hmm. vlastně pro nás ještě, jak jsme byli součástí toho jako uh, Eh, té organizace, která měla x dalších aktivit a jiný priority, tak jsme v podstatě, jak říkám, byli spíš trpění a jako je hrozně fajn, že se tohle nějak překlopilo. Hmm. Že i naši interní zaměstnanci nám vlastně chodí na ty vernisáže. To si myslím, že je hmm. docela hmm. pozitivné, že začali hmm. vlastně, že předtím se nám to nestávalo. Hmm protože a teď prostě nechci dělat PR jako hmm. současný uvedení radnice, ale ono to s tím taky souvisí, jako že přece jenom ta kultura v tom Brně si myslím, že teď zažívá jako relativně eh, jako příjemnější a volnější eh, období a že není vnímána tak jako zbytná. Mm.